тобой Когда словно звезды одни Слова нежные за спиной Но мы горим, но мы горим Ты уходила в сотый раз, но я тебя притяну Я как магнит, я Хотел бы позабыть тебя, но я не смогу Ты как азар, не смог сказать Я тебя не ненавижу, тебя не ненавижу Но ни одну кроме тебя я не вижу Я тебя не ненавижу, тебя не ненавижу Но ни одну кроме тебя я не вижу Я тебя не ненавижу, тебя не ненавижу смогло сделать со мной Навеки ты в сердце вошла Повсюду иду за тобой Еле дыша, еле дыша Ты уходила в сотый раз, но я тебя притяну? Я как магнит и океан, я в тебе утону. Я все отдал бы позабыть тебя, но я не смогу Ты как отца Смог сказать Я тебя ненавижу, тебя ненавижу